chị ông bà pode ta ông ha ha ha ha! oh my god. Hei, bojone wong. Bojomu jagonan. Rudol lewat. Ayo, <laughs> Você, velho! Pegou o botão do E coração! Ui! Dum dum dum dum. Ui! Dum dum dum dum. Ui! Dum dum dum.